Kanalımıza xoş gəlmişsiniz. Videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Bakıda hədə qorxu ilə tələb etmədə təqsirləndirilən prodüser Təranə Səmədova və onun həyat yoldaşı Rasim Həsənovun cinayət işinin bəzi detalları məlum olub. Reportun əldə etdiyi məlumata görə istintaq materialında qeyd olunub ki, onlar qabaqcadan əlbir olaraq hədə qorxu gələrək vətəndaşdan pul tələb ediblər. Aparılan istintaq zamanı müəyyən olunub ki, Təranə Səmədova qeyri-rəsmi ər-arvad kimi yaşadığı Rasim Həsənovla birgə Altay Səfərovun fotoşəkillərini əldə edib. Daha sonra həmin şəxslər fotoşəkilləri Altayın ailə üzvlərinə göstərməklə yaşadığı məhəllədə yaymaqla, o cümlədən Instagram və digər sosial şəbəkələrində yerləşdirməklə hədələyib. Bu yolla Təranə Səmədovla Rasim Həsənov ondan 3000 manat tələb edib. Bundan başqa Təranə Səmədovla Rasim Həsənov təkrarən Altay Səfərovu rüsva edici fotoşəkillərlə şantaj edərək ondan 1000 manat pul tələb ediblər. Lakin zərər çəkmiş onlara 130 manat pul verib. Qeyd edək ki, Tərənə Səmədova və Rasim Həsənov barəsində Cinayət Məzəlləsinin 182.2 nöqtə birinci maddələri ilə ittiham irəli sürülüb. Məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hazırda cinayət işi Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Səbinə Məmmədzadənin sədrliyi ilə araşdırılır.